Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba Merhaban ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Hadirin para pecinta bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah memasuki daripada sepuluh terakhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita sampai akhir daripada bulan Ramadan. Di bulan sepuluh terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah finish finish kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan. Bulan Ramadan adalah bulan latihan Kenapa dikatakan bulan ketakwaan dan bulan latihan? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah populer di kalangan masyarakat ayat ini Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa menyuruh kita mendekatkan diri kepadanya. Takwa adalah menjauhi daripada apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah melatih kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kita dawamkan selalu kita kerjakan Insya Allah di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya Ma'asyiral hadirin wazimratul mu'minin para pecinta bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Puasa puasa adalah salah satu daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahawa ciri-ciri orang beriman yaitu yang pertama mengerjakan salah satunya adalah mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam bulan puasa. Salah satu bulan puasa adalah orang yang beriman orang yang beriman adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ayat saya bacakan tadi. Hadirin rahimakumullah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melatih kita, melatih keimanan kita, melatih kesabaran kita, melatih daripada apapun yang di, di dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita tinggalkan hadirin rahimakumullah puasa juga mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca apapun ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Qur'an hadirin rahimakumullah ketika kita membaca Al-Qur'an dengan terlatih-latih dengan dengan terbiasa kita membaca Al-Quran yaitu dengan membacanya huruf demi huruf, kalimat demi kalimat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan sebagai pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keimanan, memberikan kita keistiqomaan di dalam daripada bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga di akhir-akhir ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufiknya sehingga ketika di luar bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa kepadanya Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul kalam Wabilai taufiq wal hidayah Wa idha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh